dance reality show super dancer chapter three की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में शिल्पा शेट्टी गीता माँ और अनुराग बासु एक बार फिर से तीनों मिलकर इस शो को जज करने जा रहे हैं इस बीच शो में शिल्पा शेट्टी का एक फैन सामने आया है फैन ने शिल्पा से हाथ मिलाने की दरखास्त की वहीं शिल्पा को इस ख्वाहिश को पूरा करना महंगा पड़ गया जहां शो की एक कंटेस्टेंट ने इन तीनों जज को अपना डांस का जलवा दिखाया वहीं एक कंटेस्टेंट ने शिल्पा शेट्टी के बहुत बड़े फ़ैन हैं ऐसे में कंटेस्टेंट ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए ये कहा कि मेरे पिता को आपसे हाथ मिलाना है जैसे ही शिल्पा का हाथ उन्होंने मिलाया वैसे